कामगाराच्या कष्टानं नटवलं जगाला कामगाराच्या कष्टानं नटवलं जगाला भाकर नाही पोटाला बाई कपडा नाही नेसायला भाकर नाही पोटाला बाई कपडा नाही नेसायला भाकर नाही पोटाला बाई कपडा नाही नेसायला कामगाराच्या कष्टानं नटवलं जगाला कामगाराच्या कष्टानं नटवलं जगाला कामगाराच्या कष्टानं नटवलं जगाला भाकर नाही पोटाला बाई कपडा नाही नेसायला भाकर नाही पोटाला बाई कपडा नाही नेसायला भाकर नाही पोटाला बाई कपडा नाही नेसायला शेतकऱ्याच्या घामान जगवलं जगाला शेतकऱ्याच्या घामान जगवलं जगाला शेतकऱ्याच्या घामान जगवलं जगाला दलाल मग ते दारान बाई फसवलं आम्हाला दलाल मग त्या दाराला बाई फसवलं आम्हाला दलाल मग त्या दारान बाई फसवलं आम्हाला देशाचं भगत म्हणत्यात लोकांचं रगत पित्यात देशाचे भगत म्हणत्यात लोकांचं रगत पेत्यात देशाचे भगत म्हणतात लोकांचं रगत पेतात पाया पडतात बाई मोर्चा बघून दडतात माताला पाया पडतात बाई मोर्चा बघून दडतात मताला पाया पडतात बाई मोर्चा बघून दडतात मने दुष्काळ सांगतात राबणाऱ्या जनतेला मने दुष्काळ सांगतात राबणाऱ्या जनताला मने दुष्काळ सांगतात राबणाऱ्या जनतेला पुढे करून घ्या निमताला बाई चटवलं फायद्याला पुढे करून घ्या निमताला बाई चटवलं फायद्याला पुढे करून घ्या निमताला बाई चटवलं फायद्याला युगायुगाची गुलामी चाल सांभाळी ते चुलनी मुलं युगायुगाची गुलामी चाल सांभाळी ते चुलनी मुलं दाशाचा तुरुंग फोडी ते श्री दाशाचा तुरुंग फोडीते दाशाचा तुरुंग फोडीते श्री दाशाचा तुरुंग फोडीते कामाला जाताना कमी मजुरी उशीर झाला तर धनी मुजोरी कामाला जाताना कमी मजुरी उशीर झाला तर धनी मुजोरी गरिबाची आपली सदाशी दोरी जातीपातीची खोलखोल दरी बदलाया बंडामी करीते श्री दाशाचा तुरुंग ते दाशाचा तुरुंग ते श्री दाशाचा तुरुंग फोडीते तिकडीच्या पायथ्याला छोटासा गावरा जंगलचा राजा आहे तुझं नाव टेकडीच्या पायथ्याला छोटासा गावरा

जातो पोटाला विकून कपाईचा पुरतो पोटाला विकून कपाई का पुरतो पोटाला विकून कपाईचा पुरतो पोटाला घर गिरा तुकडा मारून गावरा जंगलचा राजा आई तुझं नाव टेकडीच्या पायथ्याला छोटासा गावरा जंगलचा राजा आई तुझं नाव टेकडीच्या पायथ्याला छोटासा हाकितो तू आंबा राखितो न शेळ्या हाकितो तू काढितो शेळ्या हाकितो तू शेण काढितो शेळ्या हाकितो तू शेण काढितो दगड उचलून खेकडा पकडितो रानात जाऊन ससा धरितो रानात जाऊन ससा धरितो रानात जाऊन ससा धरितो हो मोर मिशीला दे देऊन तावर जंगलचा राजा आहे तुझं नाव पुरीच्या पल्ल्याला छोटस जंगलचा राजा आहे तुझं नाव तिकडीच्या पायथ्याला